o vírus que parou a nação da China ao alemão, da Europa ao complexo do alemão. Topei esse desafio e brotei aqui para te passar a visão. Falaram que devo ficar em casa, mas como se direto falta luz e água? Que devo lavar as mãos constantemente, mas você já viu a qualidade que a cidade fornece água pra gente? Somos fruto da desigualdade, a miséria diariamente tirou nossa humanidade, álcool já é indispensável, mas dentro de casa, comida é mais importante. Por isso, atente-se às informações, coletivo Papo Reto, Voz, Vente CDD e a Maré V dão aula de gestão em meio a essa crise. Mas o que parte meu coração é ver violência doméstica batendo recorde em meio a isso tudo. Ouço gritos, vejo crescer em proporções alarmantes a taxa de feminicídio, mais pessoas procurando o que comer e meu lixo, e mesmo assim, muitos agem como se nada tivesse acontecido. Eu acho que só vai cair a ficha quando os números se transformarem em seus amigos ou em algum ente querido. Atente-se aos perigos, pois estamos no mesmo mar, só que eles no iate e a gente no barco furado por causa dos tiros. Fica em casa, cria. Acende uma vela. Amanhã, bebe uma cerveja e aumenta o som, quem sabe assim abafa os tiros da viela. Respira fundo. Pensa que tem um propósito por trás disso tudo. E de uma coisa é fato, nem no roteiro adaptado de Netflix ou de novela conseguiria descrever como é ser um corpo preto nessa década. Já pensou se combatesse o racismo igual combatem o coronavírus? Entenda, o que escreve é a consequência da causa que só te causaria interesse se fosse na calçada. Em outras palavras, entretenimento com causa e militância me fala, Martina, não acredite em conto de fardas, vá pra rua melhor, fique em casa e transforme soluto ódio de mágoas em algo positivo e depois vem dar uma palestra pra gente de graça. Peraí, Toma uma cesta básica. É a esquerda lucrando com o nosso ódio, luto, com um bom discurso. A direita pisando nós com tudo. Não deu tempo de dar espaço ao luto. Mortes viram produtos. E tempos onde hospitais são de fachadas. Não se surpreenda essa manhã. A maior parte das mortes foram da população preta ou favelada. E eu, entre o vírus e a bala, não posso deixar faltar nada em casa. Me fala, será que se eu botar essa máscara a fome não me acha? E meses isolada, Faltou água, luz. Foram vários dias sem acesso à internet. foram meu celular que parou de funcionar. Se eu desse uma volta aqui pelo morro, nunca mais ia parar de rimar. Se desde 1888 o racismo só causasse efeitos colaterais nos brancos, não haveria tantas mães em prantos. E eu, entre o vírus e a bala, mais uma vez eu falo e repito, não posso deixar faltar nada em casa. Meu nome é Sabrina, tenho 23 anos, sou cria aqui dessa favela que vocês estão vendo aqui, Complexo do Alemão. É, sou MC, sou poeta, sou produtora cultural, sou artista, faço arte, faço poesia. Há três anos organizo uma batalha de poesia aqui no Alemão que se chama Slanage. E aí é uma forma de como? Proporcionar acesso à literatura, influenciar a cultura, né, a leitura e essas coisas mais. E como? Eu como, enquanto mulher preta, pegou a visão moradora de favela, e vários dos meus vizinhos aqui tive a minha realidade muito afetada por conta da pandemia, né? Tipo, Ano passado, por conta da pandemia, eu acabei indo me mudar para Maré, para o Parque União. Fico morando um ano lá na escritório do meu trabalho. Aí eu, graças a Deus, consegui voltar para cá. E como que eu posso dizer, mano? É isso, mudou tudo, mudou nossa rotina, mudou nosso estilo de vida, mudou nossa forma de trabalhar. Tô, tô, tô me vendo a melhor forma de me reinventar, redescobrir o que eu faço, mas de tornar isso atrativo também. Então, a, acho que a pandemia afetou a vida de várias pessoas, né? A realidade de várias pessoas. O racismo agora começou a se apresentar de forma muito mais severa, muito mais cruel. E o que eu tento fazer através da minha arte é comunicar isso de uma forma diferente, né? E falar pra vocês, dentro da minha realidade, trazer vocês pra dentro da minha realidade e comunicar o que nós faz, entendeu? E é isso, mano.